электр талаасынын мүнөздөмөсү чыңалышты тажрыйбада көрөлү электр талаасын аныктоо үчүн өткөргүч шар формасындагы жана жука барактын бөлүкчөлөрүн алалы заряд бергенге чейин кагаздын бөлүкчөлөрү ылдый карап турган ал эми заряд берүүдө алар түзөлүп шардын формасына келүүдө эгерде дал ушундай прибор алып аны карама каршы заряддасак анда кагаз бөлүктөрү бири бирине тартылышат ал эми эки приборго тең тең бирдүү заряд берсек анда алар түртүлүшөт